Die strahlende Absolventin Bertha gibt ihre Freude auch an ihre Mitmenschen weiter. Denn zu ihren Stärken gehört auch intensiver Stressabbau, der all ihre Sorgen vergessen lassen kann. Absolventin Bertha kann gedrückt und geknautscht werden und verliert durch ihre Materialbeschaffenheit nicht ihre Ursprungsform. Ob Bachelor- oder Masterstudium. Die Absolventin Bertha ist das Geschenk für Anlässe rund um die Themen Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung und vieles mehr. Überzeugen Sie sich selbst von der Squeezies Qualität und bestellen Sie noch heute Ihr Muster.